कहाँ से हो आप भाई भुसावल भुसावल भुसावल ये कहाँ पड़ता है भुसावल ओके तो स्टार्ट करते हैं हम पबजी मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी ओके स्टार्ट भाई Hello, hi, hello, hello, hello. Make you smile? That's easy. I'm the puppet master. You listen to me. Ha! Let's get this show on the road. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear. Except for mine. कहाँ जाना है भाई कहाँ जाना है तीन नंबर ओके मेरे कोई फॉलो नहीं करेगा कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं हम खुद कर जाएंगे मैं से नोच Let's get this show on the road. और एंटे दो तरह हैं दो बंदे उतरे तो भाई इधर तो क्या हो गया आगे क्यों नहीं चल रहा ब्रो अरे बंद ले ले पहले लूट ले किसको फैलना है ये तो पहले अरे ये क्या ले ले यार अरे आर्टिस्ट पर पड़ रही है मेरा खुद नहीं चल रहा अरे भाई रे भाई होगी ना वक्त चोरी मर गया नेट ही नहीं चल रहा शायद का काय अरे तो कहाँ तक मिले वो कॉल भी आई थी रुक जा रुक जा अकेला ढल रही है बताओ भाई क्या है अरे रिचार्ज कराएगा जब मिलेगा हम्म। मुझे ना पता देख लाऊंगा कितने किधर है न्यू वेरिएशन डाउनलोड करना पड़ेगा साला न्यू वेरिएशन Mm-hmm. gue तो पता होगी कहा चलेगा भाई ओ एक नंबर हॉस्पिटल जाएगा एक नंबर हॉस्पिटल जाएगा हम भी चला गया तेरे साथ हॉस्पिटल आ जाओ साथ में एक साथ मरीज का इलाज करेंगे बता दे वो लौंडे बता दे Let's go. Okay, I'm the puppet master. You listen to me. If I could actually do No. magic, I'd make all the bullets disappear. Except Except for Let's go. mine. enemies ahead. Thank you. भाई हॉस्पिटल एक बंदा है Stay इसका इलाज alert. करना पड़ेगा मेरे को वो देख के जाते जो हूँ देख के तेरी तरह हूँ देख के दे कर गया कहाँ उतार दिए हो गए कोई जगह नहीं बची है उतारने के लिए फेल दिया भाई फेल दिया भाई फेल दिया भागो वाह रे भाई भागो वहाँ की यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ तो बंदूक ही नहीं ली भैया खेलूंगा मैं कैसे गन ढूंढो हाँ यहाँ गन ढूंढो भैया यू एम पी नाइन मिली है भाई ये भाई तीन नंबर भाई रुक जा रुक जा भाई रुक जा यार भाग मत रुक जा पीछे तो नहीं रहा रहा हूँ अरे यार तू है यार दिन लंडे यार देखो देखो देख कर चलाओ यार डरा क्यों रहा है ये दिया का ना पेलिया बंदा सामने छे सामने ओ फरारी मार के आएंगे ये इधर पीछे इधर अच्छा। कल ही तो कला तो है नॉकआउट हो गया नॉक हो गया हां नॉक हो गया चल भाई चल इसको हम पेल के आएंगे पेल ना पेलना तीन नंबर हम पेल देंगे भाई तीन नंबर फिर पेल दिया सॉरी भाई I am coming I am coming है यार मैंने दो बार रिवाइव दे तुझे मेंशन नॉट हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे एक दिन सब पहले जाएंगे <laughs> ऐसा <laughs> गुड्डू पंडित वापस आ गए अब वो जाएंगे नहीं भाई यार एलेवन दिखा दिए यार एलेवन मिल जाए तो सर को टूफा ना मिला इसका आगे चले भैया आगे चलो आगे चलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसा ना हो अकेले हम ही फेल दे जाए साथ में रहेंगे कोई नहीं चला जाएगा यस यस चलो तीन नंबर वाह चलो चलो चलो चलो भाई चलो ये कौन है राजपारा हेलो राजपारा कैसे हो भाई भाई संभल के के लिए चिकन करना है अरे चिकन तो दूर की बात यार यहाँ गन तो मिल जाए अच्छी सी मस्त भाई मस्त वेरी मस्त मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा बराबर मिलेगा सबको मिलेगा बराबर मिलेगा मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो कौन है साला कौन है कौन बजा रहा है बोट है बोट है ये साले बनने के लिए आते हैं बोट साला जिधर ये कहते हैं मुझे मारो मुझे मारो भाई मुझे मारो भाई कौन चला रहा है एक नंबर के पास है बंदा अरे साला हमारा हेल्थ पूरा यार हेल्थ बड़ा यार अपना नहीं यही निपटा दिए जाओगे आप चिकन तो दूर की बात हेल्थ भी तो ना है गाड़ी में भाग रहा है कौन भाग रहा है कौन भाग रहा है साला साला हमरा को मारेगा बाकी यार ऐसी जगह पे लेंगे पूछ ना पाएगा अरे टीयर क्या बताया यार भाई यार टीयर से तो हम परेशान हो गए हैं आप कौन से टीयर पर हो यार भाई